Йоу, с вами Эсси Трэмп. Уёбки. Короче, бля, я снял это видео после долгого своего отсутствия, блядь, чтобы чтобы, блядь, я вернулся, я, блядь, охуел, я, блядь, охуел. Канал Инекс. Рита П. Блядь, они, они, они, как это вообще можно, блядь, смотреть? Это пиздец какой-то. Слышь? Чё, блядь? Ты чё орёшь? Ты... Ты просто офигел. Ты сейчас снова эту фигню снимаешь Нет. про... Чё? Чё, чё? Бля, ну не, бля, чё, чё, Слышь? Ну не надо. Чё не надо? Не надо. Сворачивай давай, прощайся со своими фанатами. Какие фанаты? Какие? Вот для кого ты снимаешь я это? Зачем ты вообще это я снимаешь? Не... А это чё лежит? Что? Я не знаю. Где? Чё? Блядь. Вот это вот что такое? Oh,